Hallo, liebe streitende Kolleginnen und solidarische Menschen. Heute ist unser Tag, Kolleginnen. Heute legen wir unsere Arbeit nieder und streiken über elf Universitäten in Berlin für einen neuen Tarifvertrag. Es ist ein historischer Moment, denn es ist der erste Streik seit 1986. Herzlich willkommen zu den einzelnen stadtteilständischen Beschäftigten seit Jahrzehnten. Ja. 32 Jahre sind her, als unsere ehemaligen städtischen Kolleginnen die Universitäten lahmlegten. Sie haben wochenlang gestreikt und den einzigartigen ständischen Tarifvertrag im ganzen Bundesgebiet erkämpft. Ihr Erbe, Ihr Kampfgeist, Ihre Entschlossenheit leben heute in so einem Kampf wieder. Dennoch haben Sie zeitlich geändert, Kolleginnen. Seit 17 Jahren haben wir keine einzige Lohnerhöhung bekommen. Die Mieten und die Lebensunterhaltungskosten sind gestiegen, aber wir kriegen keinen Cent mehr. Heute sind wir hier, um es zurückzuholen, was von uns gestohlen wurde. 17 Jahre werden nun beendet. Gebt uns unsere Kohle fix, und zwar jetzt! Die Hochschulen zittern vor, schon vor unseren Streiks. Das ist der Grund, warum sie uns spalten wollen. Warum sie versuchen, unseren Streiks zu sabotieren. Wir bleiben geschlossen und entschlossen, Kolleginnen. Lasst euch nicht einschüchtern. In unserem Kampf sind wir nicht alleine. Solidarische Studierende, andere Hochschulbeschäftigte, kämpferische Kolleginnen aus dem Botanischen Garten, CFM und VSG sind hinter uns. Wir müssen unsere gegenseitige Solidarität vorantreiben, denn wir Studierende und Beschäftigte haben gemeinsame Interessen und für diese Interessen müssen wir gemeinsam kämpfen. Wir Arbeitgeber als diverse Unternehmen vereinigen sich unter einem einzigen Verband, der KV nennen sie sich, und arbeiten mit dem Senat und der Berliner Regierung eng zusammen. Aber wir haben auch unsere eigenen Organisationen, wo wir uns organisieren, und das sind die Gewerkschaften. Erfolg unseres Kampfes hängt auch davon ab, dass möglichst viele studentische Beschäftigte sich an den strategischen Diskussionen in dieser Kampagne beteiligen. Durch breitere Beteiligung an Diskussionen werden die Entscheidungen demokratischer und repräsentativer. Ein sehr gutes Mittel dafür sind die Streikversammlungen, wo jeder von uns ihre Meinung äußern und eigene Positionen einbringen können und mitentscheiden kann. Also, beteiligt euch an den Streikversammlungen, äußert eure Meinung und entscheidet mit, organisiert euch bei den Gewerkschaften. Jetzt, Unser Kampf fängt erst jetzt an, Kolleginnen. Werden wir uns nicht spalten, wenn wir gemeinsam kämpfen und weiter streiten, dann wird niemand die Hochschulen aus unseren Händen reißen können. Für einen einheitlichen, gemeinsamen Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten in Berlin. Danke.